Ой, нет, вряд ли. Это не для меня. Откуда ты знаешь? Ты ведь не была. Как люди могут вообще хотеть то, что никогда в жизни не видели? А?